ел газетінің 18 мамырдағы санында алдағы 1 қыркүйек пен 30 қазан аралығында қазақстанда жалпы ұлттық халық санағы жүргізілетіні туралы айтылды осы орайда 1 қыркүйектен бастап санақ кезет порталы жұмысын бастайды күні кеше аты шулы астана лрт ісі бойынша сот отырысы қайта жалғасты нұрсұлтанда өткен сот отырысында осы қылмыстық іс бойынша күдікке ілінген айыпталушыларға қатысты тергеу ісі аяқталып прокурор оларды 7 жылдан 11 жылға дейін бас бостандығынан айыруды сұрады бұл туралы газет тілшісі бану әділжанның астана лрт ісі кім қанша жылға сотталуы мүмкін мақаласынан оқи аласыздар тариф саясаты көпшілік түсіне бермейтін бірақ қоғамның талқысына жиі түсетін күрделі тақырып өйткені мен жылудың жарық пен кәріз жүйесінің тарифі өзгерген сайын бұқара халықтың төлейтін төлемі де көбейіп жатыр көпті толғандырған сұрақты газет тілшісі Фархат Қайратулы тариф саясаты көтеретін министрлік таяқ жейтін комитет мақаласында баяндап берді бүгінде түркістанның тарихы тереңнен зерттеліп жатыр өңірде жүргізіліп жатқан археологиялық қазба жұмыстары нәтижесінде тың мәліметтер жарияланары анық аймақ тарихын кеңінен білгіңіз келсе газет тілшісі ғалымжан елшібайдың Түркістанның жасы нақтылануы тиіс мақаласына зер салыңыз. Сонымен бірге бүгінгі үнжарияда музей тарихы мен өткен дәуірдің асыл мұралары жөнінде таңдық материалымыз жарық көрді. Жаңалықтар мен сусында бел ішіндегі елеулі ақпараттарды елден бұрын біліңіз келсе, Егемен Қазақстан газетінің 18 мамырдағы санын немесе Егемен газет сайтын қарай жүріңіздер.